hidup umur ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak perlu kita takuti, tapi yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang kita siapkan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manakala roh keluar daripada jasad, saat itulah berubah yang sebelumnya orang bertanya mana Ustaz Abdul Somad masa itu ruh ada lagi dalam jasad tapi selepas ruh keluar dari jasad orang tidak lagi bertanya mana Ustaz Abdul Somad tapi Tok Imam mulai bertanya kepada jamaah masjid mana jenazah sebab jenazah masa orang solat sembahyang asar, zuhur, jenazah di luar masjid. Selepas itu imam bertanya kepada makmum, mana jenazahnya? Tak lagi bertanya mana ustaz, tapi mana jenazahnya? Sebelumnya orang bertanya mana ustaz fulan, tapi selepas roh keluar dari jasad yang sebelumnya dipanggil dihimbaulah dia kepada Al-Mukarram yang mulia Al-Ustaz Abdul Samad tapi selepas roh keluar dari jasad tak lagi dipanggil Al-Mukarram tapi ada panggilan baru Al-Marhum Al-Mukarram dimuliakan Al-Marhum dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maknanya apa? tinggallah rumah yang besar tinggallah kereta yang mahal tinggallah istri yang dulu katanya sehidup semati rupanya sebelum Israel datang selepas Israel datang aku hidup kau mati tinggallah semuanya lalu apalah yang boleh kita bawa ke dalam alam barzah alam kubur itu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kami tulis semua amal mereka dan langkah-langkah tapak kaki Langkah tapak kaki sembah yang subuh berjamaah inilah yang akan menolong di alam kubur. Mengangkat tangan bertakbir Allah usalli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu yang akan menolong. Likulli sulama minkum sadaqah. Tiap tulang-tulang nilai yang akan menolong subhanallah subhanallah subhanallah. Itu saja yang dapat menolong. Yang lain daripada itu tinggal. Hari pertama anak menantu kawan jiran semuanya menangis. Kenapa dia begitu cepat pergi? Kenapa dia begitu meninggalkan kita? Bilalah kita boleh minum kopi lagi? Teh tarik. Tapi selepas itu semuanya, dua tiga hari mereka pun lupa. Lima enam bulan mereka pun lupa. Selepas itu kita sajalah lagi yang menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada kamu akan datang menghadap aku kata Allah furada sendirian kama khalaqnakum awwal marra sebagaimana kamu dulu keluar dari rahim ibu kamu sendiri maka kamu pun juga akan datang menghadap aku bersendirian tak ada orang lahir boleh kembar berdua tapi meninggal mati syahid beramai-ramai pun tetap akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sendirian Tajuk kita subuh ini adalah kebenaran Al-Quran tentang akhirat Belum lagi kita hari kiamat Belum lagi menghadapi hari kiamat Maka ada satu kiamat kecil Kata Nabi SAW Iza waqa'at sa'ala ahadikumul kiamat Kalau terjadi kiamat pada diri kamu Kiamat terjadi di dunia mana ada kiamat terjadi pada diri kamu sendiri makna kiamat terjadi pada diri sendiri adalah kiamat sendiri mati orang lain hidup kita sudah mati idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah kalau hari kiamat terjadi pada diri kamu wa fi yadihi fasilah di tanganmu ada anak pokok kurma fal yughrisha tanamlah kamu sudah mau mati tapi di tanganmu ada anak pokok kurma tanamlah bila kita tanam kurma tahun 2020 Bila kita boleh memakan buahnya Kurma berbuah 15 tahun 2035 Untuk apa kita tanam 2020 Kita tak akan bernaung di bawah daunnya yang rindang Kita tak akan pernah memakan buahnya yang manis untuk apa kita tanam tahun 2020 Dia akan berbuah berputik tahun 2035 Yang makannya bukan kita ada burung, ada manusia yang bernaung di bawah daunnya, maka mengalirlah ke tempat kita. Itulah yang disebut dengan amal jariah. Oleh sebab itu, berpikir tentang mati ini penting. Ada satu nasihat yang tidak bersuara, yang tidak berbunyi, yang tidak berhuruf. Ada tazkirah dari ustaz bersuara ada khutbah dari tok guru berbunyi tapi ada nasihat tak bersuara tak berbunyi dia adalah wakafa bil mauti wa izah cukuplah kematian saja sebagai nasihat bila ada jamaah muslimin muslimat dengar tazkirah tak masuk ke telinga mendengar khutbah tak menyentuh ke dalam hati maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha ikut hingga sembahyang salat jenazah lahu qirat dapat pahala satu qirat wa man syahidal janazata siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana hingga dia dikuburkan ke liang lahat lahu qiratan dapat dua qirat Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa dua qirat itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislul jabalainil azimaini seperti dua bukit Uhud yang besar. Apa guna kita ikut jenazah sampai ke liang lahat supaya mata menengok liang lahat yang kecil, yang pendek, disitulah kita akan masuk, disitulah kita akan disemayamkan, dibaringkan, ditimbun Selepas itu semuanya akan balik ke rumah Dan semuanya hanya tinggal kenangan saja Mana yang boleh menolong kita? Yang boleh menolong adalah tengah malam bangkit tahajud Wa minal layli dari sebahagian malam fatahajad Lawan tidur, lawan kantuk, lawan mata Kerana itulah yang akan menolong di liang lahat Selepas tahajud witir usolli sunnat al-witri thalatha raka'atin lillahi ta'ala itu saja yang boleh menolong raka'at al-fajri khairun minat dunia wa mafiha dua raka'at qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya tuan-puan yang tadi datang ke masjid masa muazzin sudah qamat pada qamatis salatu pada qamatis salat maka sudah kehilangan dunia beserta isinya maka qabliyah subuh boleh dilaksanakan selepas salat subuh. Selepas salat subuh buat qabliyah subuh qada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqada qabliyah subuh tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua qul huwallahu ahad khairum minad dunya wa ma fiha lalu kemudian salat subuh kalau qabliyah subuhnya lebih baik daripada dunia dan seisinya apalagi solat subuhnya man solat subuh afi jamaatin siapa yang solat subuh berjamaah summa qa'ada yadhkurullah selepas solat subuh dia tak balik ke rumah tapi dia duduk berzikir dengan Allah majlis kita ini majlis zikir sebab yang kita baca ayat Quran hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qa'ada yadhkurullah kemudian dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asyam sampai terbit matahari Terbit matahari sekarang suruh 6.36 Tapi masa 6.36 kita tak boleh solat Sebab 6.36 suruh terbit matahari disebut dengan karnai syaitan Waktu dua tanduk setan. Itulah waktu yang dipakai oleh kafir musyrik jahiliyah menyembah berhala lata uzza manat hubal jibti ta'ut naham maka kita lalukan dia lebih kurang 15 minit selepas itu barulah solat sunat isyraq awal duha bila kita solat subuh berjamaah di masjid duduk berzikir dengan Allah selepas itu solat sunat disebut isyraq tapi bila tak cukup tiga syarat awal duha Salat isyraq baik, duha pun baik, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak tafakur sa'an berfikir sesaat, sekejap berfikir khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada sembahyang sepanjang malam. Ada orang sembahyang sepanjang malam dari isyak hingga subuh tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Esok malam dia tak sembahyang lagi. Bila ditanya orang, kenapa awak tak tahajud lagi? rasa-rasanya dah cukup bekal nak masuk surga Allah tafakur sana berpikir sesaat apa yang akan kita bawa kita ni sedang di mana berapa lama akan ke mana apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala apa yang dicari Abdul Somad ke Kuala Belait betul apa yang dicari kemari jauh ke Kuala Belait tak lain tak bukan doa orang-orang soleh kalau sampailah berita kepada orang Kuala Belait Lumut Ustaz Abdul Somad dapat berita semalam ada berita Ustaz Abdul Somad dapat visiting professor dari University Islam Sultan Sharif Ali orang Kuala Belait pun Masya Allah Alhamdulillah dari mana dia tahu dari Facebook dari WhatsApp dari Instagram tapi ada berita lain datang pula berita Ustaz Abdul Somad sudah mati meninggal dunia innalillah wa inna ilaihi rajiun orang Kuala Belait semuanya mengirimkan al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad al-Fatihah jangan kirim sekarang belum lagi itu sajalah yang diinginkan dari bersilaturahim maka selalu kita datang ke masjid solat berjamaah supaya apa supaya manakala datang berita kita sudah mati orang tahu mana si fulan yang dulu selalu dengan kita yang selalu di sok awal yang selalu di ujung yang selalu solat yang selalu berjamaah yang selalu berterawih yang selalu baca yasin dia sudah mendahului dia akan doakan Allahumma fil lahu warhamhu wa'afi wa'afan tapi ada manusia tak pernah datang tak pernah tiba-tiba hilang saja memang sudah lama dia hilang orang tak tahu bila dia hilang bila dia pergi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada bekal yang paling baik adalah kecuali solat, solat, solat. Inna awalama yuhasabu bil amdu al kiamah. Yang pertama kali dihisap, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah solatuhu, solatnya. Ida salahat, kalau solatnya baik, salahal amalu kullum amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau solatnya rusak, fasadal amalu kullu amal-amal yang lain pun ikut menjadi rosak. Tidak akan mungkin atap kubah ini elok kalau tiangnya lapuk. Kenapa tiang tegak berdiri kubah? Sebab tiangnya adalah tiang-tiang yang kokoh. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Yang pertama kali ditanya nanti adalah salat. Dunia ini sementara. Sampai masanya akan terjadi hari kiamat. Amma yatasa'alun. Amma mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat Anin naba'il azim Tentang berita besar bahawa dunia ini akan hancur Alladhihum fihi mukhtalifun mereka ada yang mengatakan dunia ini tidak akan kiamat Dia akan kekal abadi Selamanya akan seperti ini Hum yakhtalifun Kalla Kata Allah tidak Kalla Sekali-kali tidak Kalla saya alamun Mereka nanti akan tahu bahwa masanya tiba dunia ini akan hancur berkeping idza sama'un fatarat langit terbelah wa idzal kawakibun tasarat planet hancur wa idzal biharu fujirat lautan diletupkan wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'asirat semua yang dikubur akan dibangkitkan tegak berdiri menghadap Allah yaumal tafati saqu bisaq hari itu kaki berjumpa dengan kaki betis berjumpa dengan betis kenapa Allah tak mengatakan lutut berjumpa dengan lutut sebab kita bukan tamu yang dimuliakan dalam keadaan duduk tapi kita dalam keadaan tegak kita adalah makhluk yang hina membawa banyak dosa saat itu kaki tegak berdiri berapa lama ada yang tenggelam kerana panas terik padang maksar sampai peluh ke mata kaki ada yang sampai ke pinggang ada yang sampai ke bahu ada yang sampai ke leher ada yang sampai tenggelam akhirnya mereka datang menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam Adam kami tak tahan tegak lama di padang mahsyar menghadaplah kepada Allah Adam supaya Allah putuskan mahkamah supaya Allah buka pengadilan ini apa kata Adam aku tak sanggup menghadap Allah aku malu menghadap Allah sebab dulu Allah berkata la taqrab syajarah jangan kau dekati pokok kayu ini aku bukan hanya mendekati tapi aku makan buah buah kulit madu Adam berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang paling tua dalam Quran adalah doa Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tak pernah lupakan doa. Kita selalu bawa doa kerana ini doa awal manusia, doa Adam alaihissalam datang mereka kepada Nabi Nuh AS Nabi Nuh menghadaplah kepada Allah kata Nabi Nuh aku malu menghadap Allah sebab apa? sebab dulu datang banjir besar aku pun mengajak anakku untuk naik ke atas sampan Ya Bunaya Wahai anakku Irkam mana? Marilah naik ke atas sampan Perahu Bahtera ayah Apa kata anaknya kanan Sa'awi ila jabali yang simuni minal ma Aku tak mahu ikut kamu Sa'awi ila jabalin aku akan naik ke atas bukit ni. ni'asimuni minal ma. Insyaallah aku selamat daripada air ini. Tapi rupanya manakala anak akan tenggelam. Saat itu apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Ya Rabbi, inna bani min ahli. Ya Allah, itu anakku ya Allah. Nabi Nuh tak ada berkata kepada Allah Ya Allah selamatkan dia tak ada Tak sanggup lidah Nabi Nuh berkata selamatkan dia Sebab dia adalah menderhaka Tapi apa kata Nabi Nuh Inna bani min ahli Itu anakku akan tenggelam Akan mati di atas bukit Ya Allah Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Marah kepada Nabi Nuh Innahu laysa min ahli Dia bukan anakmu Innahu amalun ghairu salih Karena amalnya tak salih Malu Nabi Nuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad saja yang berani menghadap kepada Allah. Oleh sebab itu, kita boleh jadi umat yang umurnya paling pendek, yang ibadahnya paling sikit. Tapi kerana Nabi kita yang awal berani menghadap Allah, maka kitalah yang pertama kali masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Kalau orang Kuala Belait, orang Lumut nanti semuanya masuk ke surga sampai ke Jannatul Firdaus tak nampak Abdul Somad, jangan takut, jangan khawatir, tanya malaikat. Mana Abdul Somad? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Eh, mana boleh kita sombong merasa diri penghuni surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Janji Nabi sallallahu Janji Nabi dari mana? Dari Allah. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak ingkar janji. Man qala la ilaha illallah, sesiapa saja yang berkata la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah aku bersaksi Muhammad rasulullah. utusan Allah, dakhala jannah. Dia pasti masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri, kata Nabi wa in zana wa in sarak dia berzina dia mencuri tetap masuk surga yang mencuri masuk surga yang berzina masuk surga oh sedapnya jadi umat Muhammad SAW berzina masuk surga mencuri masuk surga makan riba masuk surga makan haram masuk surga cuma betul semuanya masuk surga bila anjing jadi masalah bila dia masuk surga Sedangkan kita ini ingin masuk surga tapi tak ada singgah dulu di neraka jahanam. Makanya kita selalu berkata subuh lepas subuh tujuh kali Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar makna Allahumma ajirna minan nar jangan sampai kami singgah di neraka jahanam terus saja masuk ke dalam surga Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masuk ke dalam liang kubur, ke dalam liang lahat yang pertama kali membusuk mata. Sebab mata ini isinya air. Tujuh hari di dalam mata pun menghitam. Kadang belum mati pun dah hitam. Banyak perempuan takut mata hitam. Maka sebelum tidur malam dia potong timun. Tak perlu takut. Yang perlu kita takut adalah apa bekal kita menghadap Allah manakala mata hitam dalam liang kubur. Selepas itu sebulan dua bulan perut pun membesar meletup datanglah segala cacing-cacing datanglah kala datanglah ular menyantap semuanya habis manakala digali kubur tulang-tulang belulang itu pun hancur Ustaz Abdul Somad dulu makam almarhum ayahanda kami digali sebab kami nak pindahkan ada tulang belulang semua tulang pun rupanya hancur tapi ada satu tulang yang tak hancur namanya azmuzanak ujung tulang belakang bagian bawah sebesar ibu jari ibu jari Itulah yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inna ma amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Baik. Tegak balik. Berdiri tegak balik. Datang balik daging-daging tumbuh tulang belulang hidup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak diyakini oleh Asy bin Wa'il. Ada seorang lelaki namanya Asy bin Wa'il. Dia bawa tulang dia menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, dia tak panggil ya Rasulullah, dia tak panggil ya Nabi Allah. Tapi dia panggil ya Muhammad. Apa kata dia? Ayuh, ya rabbuka hadzal idhama ba'da ma bal ya rabbma? Sanggupkah Tuhanmu menghidupkan makhluk yang sudah mati hancur menjadi tulang? Nabi Muhammad diam. Nabi tak boleh jawab sebelum wahyu datang. Nabi diam saja. Datang Jibril membawakan ayat. Qul Qul katakan ya Muhammad yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah Qul katakan ya Muhammad yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah Dia yang pertama kali menciptakan dari tak ada menjadi ada dan dulu sebelumnya tak ada dia buat menjadi ada dulu sebelumnya Abdul Somad tak ada dia buat menjadi ada selepas ada ini dia buat lagi menjadi tak ada sanggupkah dia mengembalikan lagi menjadi ada sanggup maka dengan satu kata innama amruhu idza arada shay'an ayakula lahu kun fayakun Abdul Somad akan tegak berdiri lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi bukan untuk beramal datang tegak berdiri bukan untuk bersalat. datang tegak berdiri bukan untuk berzikir tapi datang tegak berdiri untuk ditanya latus alunna yauma idzin anin naik kamu semua akan ditanya tentang naim langkah kaki kemana kedipan mata dipandang untuk apa pendengaran telinga dipakai untuk apa inna sama pendengaran wal basar pandangan mata wal fuad bisikan hati kullu ulaika kana anhu mas'ula semua akan disoal semua akan ditanya di hadapan Allah siapa yang akan bersaksi al yauma naftimu ala afwahihim mulut terkunci wa tukallimuna aydihim tangan akan bicara wa tashhadu arjuluhum kaki akan bersaksi bima kanu sibuk semua tapi manusia ini kadang kalau lidahnya bicara dia mengaku ini bukan kerja saya ini saya silap ini silap ini lupa ini salah semua lidah maka lidah tak lagi bicara apa kata Allah swt dalam surat Al-Isra juzuk 15 Iqra baca tapi di akhirat kita tak disuruh baca Quran lagi Iqra kitabak baca buku tulisan amal kafa binafsikal yauma alayka hasiba cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala amal orang yang melakukan perbuatan dosa dia tengok covernya dosa bab satu dosa bab dua dosa bab tiga dosa pembuka dosa empat lima dosa penutup pun dosa apa kata dia mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها Mengapalah buku kitab saya ini yang kecil yang besar semuanya isinya dosa dosa dosa. Dia lupa tapi Allah SWT tak lupa. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat-malaikat. Kiraman katibin. Kiraman malaikat yang mulia. Katibin malaikat mencatat menulis ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu apa yang kamu tak tahu. Makanya kata Nabi saw. alaihi wasallam, Datang Jibril menjumpai Nabi. Apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Isma syikta fa'inna kamayit. Hiduplah sesuka hatimu. Kau pasti akan jadi mayat. Hiduplah sesuka hati. Nak hidup cara sekula. Nak hidup macam Fir'aun. Hiduplah fa inna kamayin, nak hidup cara karun hiduplah nak hidup cara siapapun hiduplah fa inna kamayin, tapi ingat kau akan menjadi mayat dan akan menghadap Allah subhanahu wa taala